selamat kembali bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain game yang bertajuk Last Neighbor yang dicadangkan oleh viewer. Tanpa buang masa, jom. Kau nak tahu tak aku dah dua kali buat intro ni. Sebab game ni dia tak nak record. Okay, dia ni nak menceroboh rumah. Ya, menceroboh rumah rumah rumah jiran dia. Hi, jiran dia apa tu? Botak kepala. Okay, check. Oh, ada. Yes. Okey, cepat cepat cepat cepat. Oh. Tak ada? Tak ada? Ada. Yes. Janganlah pergi sana. Yes. Cua. Yes, here we go There we go. Berjaya terkejut aku. Jap. Tira. Right. Empat saat dah. Jangan bergerak, jangan bergerak. Okay, tiga. Sini. Sini. 고! 어어, 저저저! Okey, ada orang, ada orang, ada orang. Jangan bergerak, jangan bergerak. Jangan bergerak. <laughs> Eh! Gila! pim pam. Yes! Yes! Right, there you go. <sighs> Ah. Right click to hide. Tengok nak lah belah lain. Yes, yeah. Terkejut aku Tak sedar mana satu dia 3, 4, 5, 6, 7, 8 Okay Hai Mampu kau Okay, hai. Okay. Aku mana nak check? Aku takut. Wuih, apa ni tu? Eh, eh, eh, eh, eh Aku space gila. Yorok, yorok. Ha. Dia datang, dia datang, dia datang, dia datang, dia datang, dia datang. Space, space, space, space. Space, space, space. Continuez, Gogna Kau nak buka apa? Kau nak buka apa? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Tak ada aku Ah, datanglah, datanglah sini. Takut, takut, takut, takut. Datanglah, datanglah. Dengar bunyi tu. There's no way. There's no way. Larry, Larry, Larry, Larry. 911, what's your emergency? Hello? Please, there, there is a guy stabbing someone on the street, please. Send, send the police, hurry, hurry, he's killing her. Okay, please calm down and tell me where is this happening. Oh, wait, I, I think, I think he saw me. No, wait, wait, please, don't. Ah! Eight bodies were found this morning all over the neighborhood. Some of them have at least 59 wounds on their bodies. Experts declare they were all killed with the same weapon. The police received multiple calls last night around 8 p.m. Five of the bodies were found around that time by police officers. Witnesses saw a tall shirtless African-American male running away from the crime scene. The police are on the lookout for the one responsible for these horrible crimes. Patrick Oh ni dia Dia ni orang ke Dia bukan tu, Dia orang tapi orang gila 13 orang dia bunuh Tak apalah Alright So itulah dia Game yang bertajuk Lost Neighbor Game yang betul-betul kena try hard Siapalah yang cadang game ini Kerana game ini kena try hard Dia macam FNAF Okay, tapi tak apa kita habiskan juga tiga stage je. So apa pun terima kasih kerana menonton. Kalau suka dengan video ni like, kalau terkejut pun like. Kalau rasa stres juga dengan aku pun like. Subscribe dan share. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan bye bye.